Baaro Tiberio amatiri busque paliru tikai. Sane tobu inare Jesús Parituli bajuare toa. Sane bajuaro once llore tiro Simón Pedro, Tomás Dalio Tiniriro, Natanael Galilea paihiri Maska, Kanawa amatiri Maska mascariro. Se vedeo pona sa paina piaro buina, sa opina ta kamachui. Sa a kamachui baro Simón Pedro, sane once nine. vậy mà hay à, à, à vậy nha, ni ha. Ni le tiro. Sa khơ mơ mẹ này wa na tha. Ni sa tiro le. vậy, tu sư bu đổ ra A hi vậy, do le mẹ này wa ai. Yo me ta ti nya mi le. Sa no ro mas ka por apanata ne kiro wa iwa hai nai. Bora phani ka chu Jesu phadure to duskuchu tiro le nyi mai sa. Ani panata tiro le Jesu hira ni nyi ma sia ni sa. Ahiro sa le tiro o se ni đấy. Ne, wai wahari musa. Ni de Jesús. Ne wahena Bustiatisa. Ni yitiza. Doria postobu se se dos cañoga. Tie se dos cañona wai wahara kamasa. Ni de sane. Tuani chitiona sa tonino ita dos cañoi. San dos caños tu se chi paji wai sane. Paji wai sa chi wanino le doria pu wahasa na biwere Ahi Jesús kaidiro. Pedro de once ni hoy manipulator tahira siro padire iduskuliro. Ni Pedro le. Gianichi teoro Jesús tatohichi masino. Simón Pedro tosutiro le sale. Wai wahano taro tosutiro le tuve lirohisinine. Tosutiro le sato su. Diapu pusca yohane. Tapaina buena doble hina. 100 metros lloro diapu le pasesa. Ahina wañino le wai pajisan de le doble amene Hesa de tu que ma una bichaka ni tindita. si con bichaka bui Jesús to pno kurirore wa ire nyisa pa kre nyisa sa ni no Jesús sa ne se ni ne mechapu kaka musawaha idare mairaka nataga ni ne sa ne tuanichi Simón Pedro se Jesús menegilio doble apu samu mañino ne Bujina wa 153 wa sante wa hamahane भाजी वैसा पाता वाणी रे थले राणे चेसिनी ना तागा 니레예수사네노아바로히하림은니신이뚜제리사티로레사프토로토이치마세사아주아예수비차카카푸시로파네나사레비스티레와이크네비스티레아히로예수토마사비하리바로파드레바후아로티아타사레토보이나네바후아로니네 sachiri baro j e s u s i m ó n Pedro le o seni siniture. s i m o n hona m a k u n o arina re mkairi ro jutoro jure kai harimu. Nine Simón Pedro le. Jutoro mure kai haju. Mure ju kai chuma sinamu. Ni jutire Simón Pedro. Ahi ku oveja kane tinuri ro seta j e j a i n a r e buega mu. Nire Jesús. Anitusu parituritiro simo Pedro le once ni siniture. Simo hona maskuno jire kai harimus. Ni de Jesús. Kitoro, mure kai hayu. Mure yu kai chu masinamu. Ni yipire Simón Pedro. Ovejare ni boriro, ovejare tonuano ni boiroseta, yuyainare noda bueñe vipoga. Ni de Jesús Pedro le. Anitusu paritulitiro Simón Pedrore onseni siniture. Simón hona maskino. Posto kanta yere kain harimu. Nire Jesutwa. Tiata ani tosinitu chitioro Simón Pedro tuaro kayare. Putoro mu masi pañona. Muune yu kai chu masinama. Ni yutire Simón Pedro. Ovejare tinuriro seta yiyainane buegamu. cả ha, Por toca morenita nija. cứ mano hiku mo sutire sa. Mo kamari lo pu tenia tiri hire mo. Ahiri ku mo hipachenta baro mo bukuro hiche. Mo wamo maskarine mo senhoros kache pairo moren sutire sanoka. Tu su mo waduera lo pu moren nanoka. Nire Jesús Simón Pedro re. Anino à, Simón Pedro re do se wa ato yara tole ya uro nire. Ajiro Simón Pedro Yariaro, Juan Mascre Noariro, Masí Payorihira, Masati Nichi Toyoa Tore Yauro Nire Jesús. A ah, Pedro Merecido Tusiro, Once Nina More Jesús Tirole. Kiono Yebueriro Seta Yoagame. Nire Jesús Pedro le. Tuanichita Pedro se, Mahare Ñesca Yure Juane, Jesús Tokairo Buerirore Tinale, Yununeti no Pedro Jesús Siniture. giữ s e t o như r i ro t o phản n s e n i rồi hi p h i t o ro mở này như t u tiền này n h u tiro s e đi ro b a r ồ hi k a r i tiro ni h e s u s i n i tu như rồi hi giữ ti p a r e h e s u t o p a ả i w a pa c h i tu hi giữ s e a hi r o i giữ đấy u n o p e r o h e s u re o n s e ni s i n i tu re p h i t o ro a r i ro s e đ o s e w a r ồ k a r i ni s i n i tu re ti re mở này g i e i q u y ra ha ari ya papu je tua ta topano ari dore hiru kuche je tira mastera ra mana ahi ke mana ya wera kiono je bueiro seta joaga Ni mire Jesús Pedro re tire to yauri re hipitina Jesús yaina tibasi yauiste mane? tire yauiste a once ni mare tinase Jesús to kairo bueiro yariasi ni yauste mane, Jure Jesús yaina tibasi tiani payeta tiro yariasi nino nina ni himare Jesús. Arilla papaye tuata topano. Ariore hidu kuchu yuyoachu. Tire masena ramu. Ahi que muere ya ueraha. Nire Jesús Pedro le. Jesús bueriro arire ya uriro. Ari ture hoariro hija yu. Ahina ariji ya ua. Kiono hichu masiha mani. Payu paye kune Jesús llore. To llorire mani hoa paño chiti tuli. Hoa tuli payu biawa abua. အာဟယတိသူလီရမလေးဘီဘိုချူမုဆရဘွာလီဂျာပါဝါပိုင်ဂျေဒဝါဘွာဂျေထောတိုချေတောပူရိုသီရာ